A partir de la ponencia presentada por mi persona en el sexto Congreso Nacional de Sociología en Bolivia, de carreras de Sociología en Bolivia, en el 2015, eh, convocado por la Universidad de San Simón de Cochabamba, ah, fue dedicado, fue homenaje a los, ah, al aniversario, a los 50 años de René Zabaleta Mercado. Entonces hubo una inextensa ah, difusión, ah, publicaciones, investigaciones sobre su oh, pensamiento, su intervención en el ámbito de la política, eh, sobre su producción abundante y original, eh, sobre René Zabaleta Mercado. Este, en este congreso mi persona participó haciendo un análisis eh, no está exhaustivo ni completo como, como, otros pensadores y otros autores han trabajado a este insigne representante eh, de las escuelas ah, teóricas, sociológicas, políticas eh, del siglo XX en Bolivia, particularmente de la era post-1952, coincidente con la Revolución Nacional. En el eh, Congreso hubo una conmovedora entrevista, por ejemplo, que él daba con el ahora expresidente de la República, Carlos Mesa, en los tiempos en el que él tenía un programa de eh, cultura, actualidad, política, eh, muy, muy, muy difundido en Bolivia, en la cual René Zabaleta eh, Mercado da una última entrevista muy emotiva, sentimental, en la que él dice que nunca deja una vertiente nacionalista eh, en la que había iniciado su actividad eh, política e intelectual, intelectual en el sentido de producción eh, académica y producción reflexiva sobre la política, la, economía, la raza, y bueno, todo este conjunto que hace Bolivia y en la que, por ejemplo, en sus producciones eh, causa bastante y tiene bastante impacto el término abigarrado. Orígenes, por ejemplo, de lo que ahora eh, la política actual reinterpreta o interpreta como la plurinacionalidad. Entonces, este pequeño aporte que mi persona hizo de un eh, René Zabaleta Mercado en su itinerario intelectual temprano, con temprano hacemos una referencia al periodo de los años 40 ah, e, em, inicio de los años 50 ya de la Revolución Nacional, que coincidentemente con, coincidirá con la juventud de, René Zabaleta. Eh, en la que él gana ah, muchos concursos, muchos premios y tiene una producción em, no oficial más bien eh, ensayos juveniles, donde él eh, nos muestra una fase de su personalidad, esta personalidad humanista que va a ser reflejada luego en su producción y él haber tenido, si no una influencia directa, sí un conocimiento, ah, de un reconocimiento, de, un, de, un, de una filiación, podríamos decir, de producción intelectual con algunos eh, cronistas eh, de la época colonial, por ejemplo, ¿no? Eh, como Garcilaso de la Vega y, otros, y algunos literatos de la literatura universal de principios del siglo XX europeos, lo cual es reflejada en esta producción primaria, primigenia, ah, que va a dar lugar luego en lo que sustento hacia una fluidez en el escribir, una capacidad y una percepción de lo social eh, en la nación boliviana. En homenaje al 50 aniversario de René Zabaleta Mercado, eh, esto va, va a culminar con una publicación que hace la editorial Plural en Bolivia acerca de un exhaustivo análisis sobre la obra Ah, la obra de René Zabaleta Mercado, que está en cuatro tomos, ¿no? plural, eh, y habla de las obras completas, como podremos darnos cuenta, está tomando itinerarios eh, eh, de vida, ¿no? periodos de vida y también, por tanto, de producción. El René Zabaleta en el itinerario intelectual temprano, que sería mi contribución, se puede encontrar en los resúmenes del Sexto Congreso Nacional de Sociología en Bolivia. puedes